السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا اوكي طبعا خلينا نكمل آه، الليون آه، بي نعم النسخة الثانية احنا خذينا البطارية الأولى electronic part طبعا لازم اوكي قنبلة قنبلة شكلهم والله خرشوا أم أمي لا آه، والله كلهم ماتوا كويس آه اصبر سكين nice. من اول يا اخي جيب السكاكين <laughs> آه الحين اتوقع والله ما ادري خلوني افكر احنا خذينا ال part الاول لكن ال part الثاني اتوقع انا بالدور العلوي اذا ما خاب ظني اتوقع انا بالدور العلوي زي clear. أه ما ادري خلاص يا بابا خلاص خلاص اوكي اوكي يا كريس روك وخر عني يا كريس روك كان ودي نلتقي في حياتي <laughs> والله يا على اذانيهم هنا صح؟ نو؟ لا مو هنا الى الان بل... يعني الى الان مشابه اتوقع لكلير لكن الاشياء المختلفه انه هذه الابواب احنا نفتحها ها يكون هذا الباب ما اقدر افتحه ايوه ما اتوقع اني يمديني افتح اصلا اوكي اذا ال part نفس مكان فكويس ايوه هذا هو احس في زومبي وراي أوووه تبيني اوقف قل لي كيف انزل بسرعه اوه اوه وش ذا خسي بكلير ما صار كذا ليه اتوقع ان انحبسنا هنا <laughs> اتوقع نفس الطريقة انه نقفل او نطفي الهليكوبتر وين هو الزومبيين اللي هنا؟ اسمع شيء ينضرب اوكي انت بنعطيك ولا شيء اسحب عليه ما يستاهل اخيرا المفتاح الاخضر هذا نحتاجه وش في هنا اوكي كومباين سوي كذا كذا بس لحظة إذا هذا ما يجي أجل هذا كم في سلاح متيدة هل يمديني أعشق Ah, oh, nice. حرك اوكي احنا طبعا سوينا ال switch اتوقع انه لازم نطفي ذا لا تقول لي بيطلع لي مستر اكس النشبه ليل والله لي خلقه يعني انا احس انه بيلحق وراي طول ال game. اوكي هذا لازم نعطيه على اذنه واحده هلو مستر اكس حرب والله جيد السلاح ال M 9 better get moving better get moving عليكم قال له ما في better get moving آه، احنا وين بنروح الحين؟ ذكروني ايوه اوكي اوكي عرفته عرفت عرفته انتظرني من اول اما حتى هذه لا شو ميتة يا مارفن يا مارفن اعطيتك اوح والله انت خليتني اسوي كذا اوكي احول يا عيال احول مستر اكس از كومينج اتوقع هنا المفتاح الاخضر اتوقع في مفتاح احنا كنا نشوفه بكلير و لا لا اثنين ثلاثة أربعة ميستا اكسو ذا الباب ذا الباب بسرعة بسرعة خذها خذها افتح الباب افتح الباب اوه ما في شيء قنبله قنبله صح كفو اوه yes قنابل. مستر اكس بليز لا تجي اوه يا عيال احس هنا آه، آه، آه، كوني يرو ابتعد عني ما احبك وش تبيبي وقف اتحرك يا لد اسد اسد اسد اسد اسد اسد ما في زومبي هنا اشوى بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بوف في زومبي وراي صح؟ هنا قاعد اسمع صوت زومبي جايني جايني يا عيال قاعد احسه يجيني going? هلو ولا جال شيء افتح لا لا لا لا لا بسرعة بسرعة آه إذا ما خاب ظني نفس اللغز يس يس يس يس كمان كمان كمان كمان ميستايكس اسمع خطواته يا عيال اسمع خطواته آه، اسمع خطواته ما عندي ولا رصاص هذه نهاية الهايط ما ادري المفتاح الاخضر هل راح يفيد مكان ثاني ولا Hope I don't have to write a report on this. Write a report on this. Yep, yep, yep, yep, هذا هو. ها طبعا القطعة الثانية يو بالسجن صح عيال احس مستر اكس هنا احس بيفتح الباب احس بيفتح الباب مستر اكس آه! عن ام الاختصار يا شيخ السلام عليكم حرك آه ذكروني وين اروح اتوقع لحظة ايش دعوة؟ وينها؟ اوكي آه نروح يا طويل العمر اي عرفت عرفت عرفت I figured it out my friend Hello Don't come near me كوزير تخسي exit آه لا مو هنا مصيبه ما عندي رصاص ابدا اوكي سلام عليكم اسمع القزاز يا اخوان آه هنا الصندوق Yes آه lightning ايه ننزل ننزل تحت صح صح صح الدور الارضي ما في رصاص اصلا ابدا كاني سمع صوت كلاب اه كذا اسباخ اي والله السلام عليكم ادخل ليل على ام الوهقه اوكي عندي فلاش جميل لا تقول لي لغز مره صعب اوكي يقول لك يا طويل العمر اخيرا يا رجال ما بغى وينه بسرعه باركينج يو مسجل اليتامى You told me this interview about the new scholarship umbrella <laughs> Come on, Nobody cares about that. They want to know about the G virus. big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are yeah. you going to talk to me, or are you going to... This interview is over. <sighs> <clears throat> يو هذا كان صحفي اوكي دعنا ما نهرب يوسف كسرت رجولهم انا ميستايكس آه! تبيني كوزي يا روح اوكي عميتهم <laughs> شير يو الكلاب اوح الله والله يا جلدة والدينا This is getting old. Saving your ass, that's twice. يوه انقذتنا مرتين. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna kill me. Nothing dies down Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. يو ايش فيها معصبة خويتنا ايه ده لافلي جيرل ليتس جو يا اخي شكلها مره بطل يعني كيف مصممينها وكذا طب خلينا قاعد تسولف تسمع السوالف قبل شوي exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. اه نايس Road out. زي الرشاش Going through that gun shop looks like the only way. نايس حرام يا اخي ما يمديني اسوي شوف اللبس يا اخي تستهبل What a mess. خسي هلا وهلا بالشتقن I'm اوه not gonna hurt you. I من ذا؟ said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what, you're gonna turn around and go right back out the way you came in. اوه من البنت ذي؟ I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my لا تقول لي بتقتله daughter. Ada. Just let them be. You're supposed to know something. How did this بتعضه. happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I was sleeping, honey. Okay? اتوقع بيقتلها ابوها And I'm gonna put you to bed too. اه بيقتلها Damn it. يعني صراحة لقطة أبوية عطنا بعد الخصوصية أي خصوصية بتاكل كنت نايم كوزو يا رو أطلق عليها النار You know? it's one thing to keep the truth from me, but why him? لأنه قتلها شيرر I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Yo boy. Count me in. Okay, كونيرو وش بيسوي هو هذا المصيبة يعني افتح الباب Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. والله They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. يو لا تقول بنروح المجاري For Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This is how we get to Annette. فايند انت انت هي ام آه، ام شيري After you. Gee, thanks. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled. by ويطلع قدامي اه Jesus! That an earthquake? What? What the hell? لا ما بيخزن هذا في كم رصاصة light اه lightning hook عطني كمان خرب بيته يا اخي والله العظيم مش ذاك تمساح ولا س... What is that? اما غريب ليه ما يعشق كمون اوه وش ذا You sure this is the right way? Unfortunately. Ah. وش ذا؟ Wait there. لا تقول لا تقول بيجي هذا اللي قبل شوي شفناه يو يوبو يهرب هرب هرب هرب هرب هرب اما بيبسي مان <laughs> اوه لا لا لا لا لا لا لا اوه اوه اوه اوه جاي يمين يو يا الله اه يمين يسار يسار يمين جميل كمان اوه وين اروح حرك محشي تماسيح شيرة هيلب وين اروح؟ وين هذه؟ هذه بسرعة نزلي Just get up here. وخري يا قرا. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. وش ذا صنصير؟ طب مو بشغال شو السالفة؟ الزبدة مسكت السلاح واتساب هلا والله So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. افتح ايوه وش ذا اللقطات Annette! Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Oh. Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. Huh. <gasps> That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Stop. Stop. muddy. اه هي قاعد تحمي Didn't expect that from a scientist. Leon, Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. كمان I'm facility in pursuit of Annette. ما حد يسمعها If it's not on her, it must be in the nest. <gasps> Once it's in hand, I'll call for extraction. اي داوونج زبده مره مستبي You can run, Annette, ايش هذا؟ but you can't. I... كيف كذا؟ وات؟ وين الحل؟ بي فيزولايزر مدري مش ذا ايش يسوي؟ ها؟ وش ذا؟ مهكر؟ اه خسي آه، اوكي والله هكره كمان صراصير صراصير ما بيطلعها بسرعة بسرعة ما بي صراصير آه بسرعة الصراصير يا بابا خلاص خلاص على اذنك حرك Madden, you know? What? على ركبتك هذا وش فتح اصلا اه الاسانسير تمام هذه هي البقره Open the door! Always been good at running, Annette. Give me that. Persistent bastard, aren't you? آه! تخرب بيته والله ما دريت عنه بسرعة يا هطف حرك ايوه ايش هذا ها ايش هذا؟ لكم بيفتح هذه البوابه سوى شيء فتح شيء ذا بس ما ادري وشو اوكي اه احس الزومبي ذول يتحركون ايش هذا <gasps> نعم filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. Часовый! And you won't die alone. Okay, okay. ho ho ho. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Visitor clearance confirmed. Yo ho ho ho. Please return before this date. Not gonna happen. ما ادري اذا صح ذا المكان اللي رايح لنا ولا لا Ooh! Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Lish. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. over my dead body. Ah. Oh, shit. shit. Ah, Allah. سمعت يا عيال لا تقول لي مستر اكس بيجي آه. ماتت يا عيال ولا اروح انقذها انا على العموم كان معكم محمد من قناة وابا سبسكرايب لايك فيفرت شير اذا عجبك المقطع اشترك بالقناة السلام عليكم Ada?